Das ist gut jetzt. Also, wie spreche ich einen Mann in der Kanalisation an? <laughs> in, was für, in was für Kreisen bewegst du dich denn? Du hast wahrscheinlich so oft den dritten Mann geguckt, oder ja, was? <laughs> Kenne ich nicht. Äh, also. Ja, ich würde sagen, heute haben wir Hochwasser. Das heißt, man geht nicht in die Kanalisation. Ja. Okay. Also ich. Gut ähm, rausgeredet. Ja, ne? Okay, <laughs> du bist. Wie kommt man auf solche Fragen? Jetzt habe ich ja schon wieder sowas Kleines hier.